佐々木貴弘と言います日本の慶應義塾大学の附属研究所指導文庫に所属して日本の古い書物について研究しています和本というのは直訳すると日本の書物という意味ですけれども学術的に限定しますと江戸時代以前に日本人によって日本で作られた書物のことを言います。 えまあ、日本の書物和本はですねその東アジア特に中国の影響を強く受けて作られたものなのですけれどもその東アジアの中における和本の特徴というものを見てみますとまずあの作り方に非常にたくさんの種類があると。 いうことまた大きさですとか表紙のデザインですとか色ですとかそういうものがその周辺の国々に比べてとてもバリエーションが豊富であるという特徴があります。これは関数層です。こういうふうに紐で巻いてありましてこれをほどいて そして、まあ、これ後でまとめるのですけども、えー、こうしまして、えー、こんな風にこう開いて、え見ていく想定になります。えこれは折り本というものでしてこう先ほどのようにこう巻くのではなくてこのようにこう 折りたたんで、これはま印刷された旅行に関するガイドブックになりまして、でまた折り本は裏から始めても同じ構造ですので、裏側にも印刷が残されてると。こういうまリバーシブルなものになって これは絶頂層というもので紙を糊で貼るのは一緒ですけども一回紙を折って折り目のあたりに糊をつけるということになっていますが、まあ、糊が剥がれやすくまたあこう虫にも大変食われやすいものですので非常にこうバラバラになってしまいやすくて実際この本もこのように離れてしまいます。ここの部分ここに糊をつけるんですけどもここがもう虫で食われているという そういうちょっと問題の多い想定になります。これは鉄要素というその大変長く使われた想定ですしまた日本の文学作品の古いものはこの想定に保存されていることが多いものになります。 えー、このように見ますと、こう、何枚かのですね、紙を重ねて折ったものをいくつか用意して、それを糸でつなぎ合わせてあるという形のものでして、このようにこう糸で縛ってあるんですね。で、えー、こう、またこれは、これも表紙も豪華ですけども、中も大変豪華な、えー、仕立てになっていることの、まあ、目立つ高級な想定になります。 こちらは、えー、袋閉じと呼ばれるその印刷物なんかで使われて最もポピュラーな想定になっていますが、これは、まあ、多色刷りの浮世絵の技法を応用した、まあ、豪華な今の漫画の先祖にあたるようなこういう絵を中心とした、えー、まあ、読み物になっています。で、えー、このようにですね、 こ難しいんですけども。うまくいかない。えー、このように紙を折りたたんで筒状になっていると。折った反対側を閉じるという、そういう想定になります。これはこう2冊で続けてこう一つの絵になるというようなタイプのものになります。 えー、こちらは袋閉じの横本という横長タイプの本なのですけども、こういう横長の本は特にこの絵入り本、こういうふうに絵のあるものによく使われたものです。稀にですね、こういう見開きで豪華な場面を作ったりして、まあ、楽しめるものになっています。 えー、和本を見るときの一つのポイントは、まあ、先ほどお話ししたように、まず作り方ですね。その、えー、その本の作り方、想定がどういう想定であるのかというのをまず確認します。そしてまた、えー、その本の大きさですとか形というものにも注目することによって内容を理解することができたりもします。そしてまた、あもちろん手書きであるのか印刷であるのかということ、 そしてその中が漢字であるのか、ひらがなであるのか、カタカナであるのかといったことも整理してみますし、また その文字がですね、こう、うまい文字なのか、下手な文字なのか、これはある程度見ていかなければわからないのですけども、たくさん見ていくと、この時代ではこういう字が美しい、良い字だとされていたというようなことがわかります。で、これはその写した人のその、まあ、学問の能力といいますか、知識ですとか、そういうものを理解したりすることにつながって、その書物のテキストの信頼度とかっていうものを測ったりすることができます。 えー、和本とか書物を通すとですね、その、その本を作っていた、また持っていた国々の人々の文化を理解することがこう簡単にできるんではないかというふうに考えています。えー、またですね、えー、日本の書物はこれなんかもそうなんですけれども、えー、大変この挿絵のある、絵のあるものがとても多いのでありまして、 これはその美術史的にも面白いのですけれども、こういうその絵が何を意味しているのかとか、どのような方法で描いているのかとかですね、えそういうようなことを通してまた日本の文化を深く知ることができます。また、何よりもですね、こういう昔の本に書かれたテキストを今の字に直したもので勉強するっていうことは、これは外国文学を翻訳で勉強するのに近いところがありまして、 やはりその日本の古いものを勉強するのであれば、直接的信頼がおけるテキストによって研究すれば、より深くて本格的な研究ができるわけです。